n'a pas fait le quadrupède et tu aimerais qu'on le fasse ensemble, les genoux largeur des épaules, le ventre est soutenu. Les bras sont bien tendus. On lève la jambe à la hauteur de la fesse, le derrière de la cuisse dans le plafond. Alors, on monte au maximum pour aller chercher aussi le derrière de la cuisse, donc pas juste la fesse. On descend un peu. Et 1, 2, 3, 4, 5. Je vais aller chercher les triceps Change de En position. Le ventre soutenu. Pousse. Jambes alignées. Le ventre soutenu. Descendez les épaules. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Extension du corps. Tire les bras, les jambes vers l'arrière et en hauteur. En position. Et hop. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend. Si tu veux, combine avec les battements latéraux. En position. Et hop, sur les bras en longueur, en hauteur, les jambes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient. Coquillage. sur le côté et derrière. Alors, on, prend la position. On fait 5, 4, 3, 2. On descend un peu. On s'en va sur le côté. Le pied à la hauteur du genou, le ventre soutenu et 5, 4, on tient. 3, on tient. 2 et 1. On revient au crochet. Et 5, 4, 3, le genou vers le plafond, ventre soutenu, et 5, 4, 3, 2, et on reste en haut, et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on revient, change de jambe, position, hop, ventre soutenu, et 5, sur le côté et 1, 2, on tient, 3, 4, 5, on descend, crochet, pousse au maximum et 1, 2, 3, 4, 5, descend un peu sur le côté, pousse ton genou et 5, 4, on tient, 3, 2, attention, on va rester là. Hop, pousse, pousse, les 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On descend. Grenouille. Garde la tête près du sol. Ouvre les jambes, garde les pieds collés ensemble, posez dans le plafond. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, droite, gauche, gauche et droite. Droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche. Dernière fois chaque côté et gauche, gauche. On